assalomu alaykum keyingi uylarimizdan ko'rsatishni boshladik buxoro shahar orbitada joylashgan uyimiz 5 qavatli uyning 3 etajda joylashgan 2 xonalik korobka uylarimizni ko'rsatib o'tamiz mana bu bitta xonasi mana bu yerda bitta katta xona ko'pchilik so'rasdi edi aka korobka uylardan ko'rsating o'zimiz keyinchalik o'zimizni didimizga mos qilib olamiz degan aka ukalarimizga mana korobka uylardan ko'rsatyapmiz to'g'rida oshxonasi bo'ladi oshxonadan o'rtadagi devorni olib tashlab o'zlaringizga mos qilib olishlaringiz ham mumkin mana bu sanuzellari sanuzellari bu yerda mana bu yoqda o'ng tarafida oshxonasi joylashgan mana bu oshxonasi bemalol telefon qilaveringlar ekran yuzidagi nomerlariga sirroshni sotiladi arzon narxlarda buxoro shahar orbitada joylashgan 5 qavatli uyimizning 3 etajida joylashgan korobka uylarimiz mehnatimizni qadrlash uchun bir donadan layk tugmasini bosib hmm. qo'yishni unutmang keyingi videolarimizda ko'rishguncha xayr sog' salomat bo'linglar